突っ張ることが男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた泣きたくなるような辛い時もあるけどいつも俺たち頑張ってきた 時の重さに流されそうになった時でも青く縛り耐えてきたガキの頃路地裏で見た夜空にきらめいた流れる た思いを忘れちゃいないぜ突っ張ることが男のたった一つの勲章だってこの胸に信じて生きてきた